Música c'est fait la malle. Vas-y du con, c'est bon, mets-toi la plus profond. Vas-y du con, c'est bon, mets-toi la plus profond. Vas-y du con, c'est bon, mets-toi la plus profond. Vas-y du con, c'est bon, mets-toi la plus profond. T'exposes ton atomé. Pour toi, tout est une scène. un désert de fausses manottes